Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Within Yourself Alright so game ni dia macam FNAF uh, ah, Yang FNAF klasik-klasik so kita akan cuba Tapi first of all kenapa tak boleh full screen <laughs> okay Alright dah boleh full screen Aku dah mencari cari kenapa tak boleh Dah lama tak main FNAF ni Ooh, Grafik dia Not bad Okey. Dia macam uh, ah, T-Jot, T-Jot. Not a memory lost deep below. Right. Stay back and he wake. Why? Or last year for your eternity. Benda ni mata banyak eh. Banyak betul mata. Mata ke hati, ke hati, hati ke. Oh. Saya nak baca Oh, kena hantar kat sini ke? Oh, buang dalam tu eh Wah! Go back, go back Kenapa? Wah, What the heck? Go back, go back Dia suruh balik kamu ni Okey, selamat. End of the line? Apa ni? Huh? Ha? Wait, what? Aku tak faham. Terkejut akulah, siut. Go back, go back, go back. Okey, dah. Huh. Selamat. Huh, tak guna punya first jump scare. A Room of colours and Gates. Block your from changing your fate. What? Don't turn your back or oh, go insane? For he will strike when you look away. Apa ni? Oh, kena kira berapa banyak ni? Oh, tiga, dua, lima, satu. Ya, dia go. Wey! Apa ni? Hai! Don't look away. Oh. Wow. Sekejap, macam mana? Oh no. Retry, retry. 6, 5, 3, 2. Lamalah juga dah ambil masa kan 6, 5, 3, 2 Let's go Ni last Okay last try Yes Betul Alright Alright let's go Bye bye Kau menyusahkan aku lah Nak mengira benda tu payah betul Sekejap So I believe kita pergi Eh mana dia Mana dia pergi Yo Lari belah mana ni Belah sini kot tak boleh buka pula pintu Oh ni ni budak ni kot ah, Dia suruh apa ni Oh patah balik ke apa Oh lagu dah tak ada Oh I'm scared Eh kau hajar budak ni kunci pula Happy birthday to you Happy birthday Wih, Hamzah ada dua pula. The final stretch. Eh. Apa ni, apa ni? Oh, ramainya. Wih, ni macam... FNAF. Hari tu. Yes. Ada lagi, ada lagi. Oh. Mamira, aduh nak lagi. Wih best ya game ni. Serius best gila berdebar gila. Wih, aku siap nak type code dia. Oh, sayangnya itulah dia guys. Game yang bertajuk Aku dah lupa tajuk sebab intense sangat. Within yourself. Very very good indie game. Berdebar rasanya kau kena hafal warna. Dia pakai mekanik yang sama dengan yang uh, waktu kita main FNAF uh, ah, apa ni yang baru tu kan kita kena tengok nanti eh, dia berhenti tapi memang berdebar berdebar okey so, kalau korang berdebar juga macam aku korang boleh like macam biasa subscribe share kita akan jumpa lagi dalam video horror akan datang terima kasih kerana menonton assalamualaikum dan bye bye